Gottes Leben, ich bin Dienst, to be my. making me cry a little bit. That's a new one for me. Waiting by the ice floe on whatever it is you're drinking. viejo hacer eso ya De ropas no gastadas bailando en mi pulmón Solo hicieron falta para impregnar así mi vientre Dos noches y un día fría, templado y caliente